在周一的部分，我们会逢到的是土王用事，而在一年里面呢，有四次这样的日课，分别分散于农历的三、六、九以及十二月。逢到这样的日课的时候，会建议家中有花圃或者是小庭园、小菜园，切记在当天是不宜动土，也就是做翻土的动作，还有也不宜去铺盖新的土哦。 所以，如果你有要在当天去整理花园的话，尽量呢改天，还会是比较吉祥的。另外，在周二这一天呢，我们会逢到的是天贼日，当天同时呢也逢到了驿马星宿入宫哦。所以呢，要特别注意的就是在当天呢，如果你有要进行交易，虽然它是大吉的，但是这笔交易必须要非常的谨慎，而且要。 确认过它相关的条款以及数字金额哦，才能够确保呢，您不会有损失啊。因为天贼星呢，就是会让你本来预期可看到的这个获利呢，可能因为一时的疏失或者是操作不当而导致呢，会有受损哦。所以在这一天要进行一些相关的这些交易的朋友们，要格外的小心。 另外呢，在周三这一天，我们会逢到的是中伏。那如果您在初伏的时候呢，已经开始呢有去中医诊所呢去做三伏贴，或者是有做艾灸相关的疗程，切记在周三这一天呢，要开始进行第二次的疗程哦。那另外呢，在这一天也是不宜探病的。 另外就是周四这一天的晚间的二十二点二十七分，我们会迎接一个新的节气，叫做大暑。而大暑呢，正值农历的六月份，对应我们易经的六十四卦当中呢，代表的是遁卦。而遁卦代表是必须要退避，要有隐居的一个意识在。所以呢，在古代呢，它也是一个短暂的农闲期，也就是我们的夏初刚好已经出过了。 也做了这个简易的收成，所以呢，人们呢是很疲惫，会在这个时间呢，让自己稍微的休息一下哦，然后呢，再重新准备下一次的耕作。因此呢，在这一个时间点呢，它是代表是地气是比较炎热的，也不宜出外去做事，尽量呢待在室内。 所以对于现代人来讲的话呢，在周四这一天，老师会建议我们尽量呢所有的业务行为啊，或者是能不出门就减少出门，而且尽量待在室内，对你来讲是比较能够聚气的一个方式哦。那另外呢，这个我们在这一天呢要做什么样的方式来帮自己开运呢？首先呢，就是在这一天呢，我们呢可以多吃姜，但是呢，大部分人会觉得如果我要 用姜来炒菜或者是煮汤啊，都会非常的上火，觉得是吃不下。所以在这一天呢，最好的方式呢，就是用醋来泡姜来吃哦。所以这样的方式呢，就可以达到补肝哦、生阳，而且不上火。另外，在这一天也很适宜，我们可以吃正产的水果凤梨哦，来让我们的这个运势旺旺来。 更大力，我们可以利用早上七点到晚上七点这个区间呢，念四十九次的六字大明咒。好，所以请大家呢抽空在空闲的时候呢，尽量的念四十九次的 Om Mani p a n e h o m 好，请大家记得喽。 再来就是周五这一天，我们会逢到的是祈福即用的日课，而在当天呢非常大力，我们可以做开山、斩草、安葬、敬塔，尤其是很大力阴宅相关的事宜。那当天也同时呢很大力可以做开市哦，有需要的朋友们可以参考看看。而在周六这一天，我们会逢到的是旺。 时间呢是在早上的十点三十八分，望呢代表的是月圆之时，所以它也意味的是在这一天呢，我们是可以透过农历十五的满月呢，透过心里呢满怀着感恩之意啊，来去做一个祈求祈福。那么。 这样的一个张力呢，跟我们的吸引力法则是相关联、有连接的哦。所以你必须要用很感恩的心呢，来去做许愿。好，而且许愿呢不宜太多，尽量不要超过三个项目，而且尽量是可以在短期能够达到的效果。打比方说呢，你可以希望是我们的这个呃救急能够痊愈啊，或者是我可以得到。 呃，恋人的宠爱呀，或者是我能够突破难关，好，能够得到贵人的提拔，好，心想事成，或者是升职加薪，好，甚至化解误会，啊，击退小人，好，改善人缘，天财运旺，哦，类似这样的一些许愿，哦，是比较实际而且比较容易可以达成的哦。好，那么同时呢，也要提醒一下，针对属猪的朋友，在今年呢，因为你们是犯天狗的。 所以在周六这一天呢，也要特别的注意哦，就是出行或者是外出的行车安全要格外的注意。最后呢，我们来看一下，就是周日这一天，我们逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是未时，也就是下午的一点到三点的这个时候，在这个时候呢，很适宜的部分呢，就是针对我们可以使用大偷休日哦，如果要。 针对家中的一些摆设啊，或者是物件呢，要简单的做一个挪移呢，就不用特别的择日择时，可以运用这个时间点来做一下转换哦。好，以上是当周的这个要注意的地方。那我们再来看一下，在当周的这个运势王呢，又是哪三个生肖的朋友？ 首先，第三名是属鸡的朋友，第二名是属猴子的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，我们可以运用我们的智慧，而且要多去广泛的接纳、接受他人的谏言，而且要洞察这些人哪些人给的这个。 建议呢是比较有可行性的，哪些人呢是属于天马行空的？你要呢能够去做一个妥善的判断，还有更要去理解，然后哪些人是意图不轨的，也就是他只不过是想来沾个边，然后好像有做点事哦。所以呢，在这个时间点，如果你都能够把这些都拿捏得很好，那你也可以在不得罪人的状况下，把事情妥善的处理得非常的好哦。 那在基本上呢，在这个礼拜呢，你是会比较有 sense，可以去突破，呃，各种各样的诡计呀，或者是呃不轨的一些呃阴谋哦。因此，请利用这个礼拜你的会员大开的时间哦，好好的看看你周边的人，谁是你的贵人，而谁是旁边的小人哦。再来，我们来看一下其他生肖呢，在当中呢要注意的地方又有哪些。 首先，第一个是属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当周是属于骑虎难下的乙周哦，这也会代表是很多的事情呢都会是停滞不前的，也代表天时并不站在你这边。那此时此刻你该怎么办呢？请告诉自己，一时呢很难突破，一时难有。 好转，所以呢，请你在这个礼拜多忍耐一下，这样子日后才能够成大器哦。在这个时候，请不要呢，呃，出口狂言啊，或者是做一些呃不切实际的一些承诺，才不会坏了日后的事。那么，针对属老鼠的朋友，在当周要留意的天数有两天，分别是周三以及周日哦。下一个生肖是我们属牛的朋友。 属牛的朋友，在这个礼拜是属于需要瞻前顾后的一周，而这也会意味的是，你要多去顾虑别人啊，包括他们的呃行为模式啊、感受啊，或者是他们的能力啊各方面，而不是所有的状况都只有以自己的出发点，只有想到自己。如果你这样做的话呢，就会招来比较不好的一个局面哦。所以这个时候呢，也代表的是。 不管你是在团队里面，或者是你独立作业，你都要看一下，呃，别人是不是能够跟进，这样子才不会坏事哦。另外，在当中呢，要留意的天数有两天，分别是周四以及周六。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于需要转危为安的一周哦。而这个礼拜这个。 这样的意思呢，也会意味的是，如果你是属于目前已经有成就的人，那么你去回想过去的时候，你会百感交集；而如果你是已经还站在努力、还没有上位的人呢，你在这个时候呢，你会感觉，哎，好像我成功有望，我是有机会的。那么，如果呢，你现在觉得我现在过的日子很像猪狗不如的？ 那也没有关系，这个转危为安对你而言，就代表的是你将常境的这些眼前的这个心酸呐、人暖呐，他们都会交付给你，让你知道股市哦，在生活上呢要怎么样运用更多的智慧，也会让你在日后的时候呢，在处理事情上呢会加分很多。 那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜是属于万里无云的一周，而这代表的是一个时来运转之兆，也意味的是一个很好的一个开始哦。但是呢，通常逢到这样的时候呢，人就会容易太过的卸下心。 好，太过的放心而开始粗心大意，所以千万不要粗心大意哦，而让你呢流失了一些好的机会。而属兔子的朋友在本周要留意的天数是周六哦。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于迎来转机的一周哦，也意味的是在这个礼拜你可以可以预期的就是我们可以突破眼前的一些瓶颈，而且呢。 会有比较多的这个 idea 哦，也就是灵光乍现的一个状况。对于如果你是写作啊，或者是靠创作发想在工作的朋友，会非常的大力哦。那么属龙的朋友，在这个礼拜哦，留意的天数是周日，不妨在这一天呢，让自己放假，也就是尽量呢放空哦，可以让你在隔周的时候呢，工作效率会提升更多。 下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于渐入佳境的一周，而大概也会代表的是你在这个礼拜，即便状况呢会开始的变得比较理想，但是呢也切莫松懈，而且要一直以真诚的方式去对待你周边的人，你必定会得到你想要的回报哦。那么属蛇的朋友在这个礼拜要留意的天数是周五。下一个生肖是属马的朋友。 属马的朋友呢，在这个礼拜是属于超乎预期的一个状况，而这会代表的是呢，呃，本来你不看好的事情啊，他们呢忽然就是可以意外的达成了。不过要注意一下，就是，呃，这个超乎预期呢，也会意味的是说，你要能够更快的去统合，不然的话，别人的脚步跟上了，可是你却不知道下一步要怎么走的时候，那是不是很糟糕呢？ 属马的朋友，在这个礼拜，因为运势相当的旺盛，所以并没有需要注意的天数。下一个生肖是属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜逢到的是封王毕露的一个状况。 而这个也会代表是，只要眼前有任何的机会出来，你都不愿意错过，也不肯去放过。这样的动力呢，其实是相当的好的。不过呢，也要注意一下，旁边的小人可能会看不过去哦，总觉得你总是抢在他前面，所以呢，要小心呢，他可能会使一些阴招呢来绊住你的速度，要格外的注意一下旁边的人和跟人际的关系。 那么属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别有周一以及周二哦。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是逢到掌握先机的一周，而这也会代表是你必须要学会踩在时间点上去做你应该要做的事情哦，在对的时候做对的事情，可以让你呢达到。 事倍功半的一个效果，而属猴子的朋友在这个礼拜运势也相当的旺盛，所以并没有需要注意的天数。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于所求有望的一周，而带有意味的是，在这个礼拜呢，除了可以心想事成之外，而少有阻碍。 而且可以顺利得到你所要的一些资源哦，甚至是所期盼的事情。以属鸡的朋友，可以好好的运用这一周的好运势。当周要留意的天数有一天是周一哦。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜逢到的是志同道合的一周，而它也会意味的是，在这个礼拜，如果呢你是属于需要跟人家一起合作的，或者是团队的一个助力。 要注意，就是互助的话是可以让你更有前途的。在这个礼拜，请记得互害或者是互相的去阻碍的时候呢，只会让双方都一样的辛苦，你也尝不到任何的甜头哦。所以要切记，在这个礼拜哦，虽然当好人是不容易的，但是呢，你如果不做一个好人的话，在这个礼拜反而会招惹更多的灾祸临头。 所以在这个礼拜，尽量就是以圆哦，以和为贵。那属狗的朋友在当周要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周三。最后一个生肖是我们属猪的朋友，在当周呢是属于容易有。 判断错误的一周哦，所以要切记老师的提醒，在当周千万不可恣意妄行，否则呢，你很容易会两头空。而这两头空通常会代表的是可能事业不如意，职场也不顺利哦，那人际关系可能还会有点紧张。所以属猪的朋友呢，在这个礼拜请务必要慎言慎行。那当周要留意的天数有两天，除了周二之外。 还有周四，接下来让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属兔子的朋友，第二名是属龙的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，是属于需要自我反省的一周。 如果想要提升你们的这个感情的话，你就要去多注意对方的需求，而且要去坚持。有些东西不能够做的只有三分钟热度哦，比如说持续的关心哦，而且要让对方觉得你是一个很勤奋于在工作上有上进心，那这样子他才会多看你一眼哦。那么以上这三个生肖的朋友，在这个礼拜感情的开运方是在西方。 而幸运颜色是宝蓝色哦，而幸运的矿石是青金石。以上是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微信号或是下方的官网加入老师。我是金玲老师，感谢您本次的收看，我们下次准时再见了，拜拜。